Повестка дня сегодняшняя у вас перед глазами. Вопрос один Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания. А, вопрос 2. А, об освобождении и назначении членов участковых избирательных комиссий. Вопрос три О а кандидатурах для исключения из резерва участковых избирательных комиссий, которых мы ну, назначили в составе комиссии. А, вопрос четыре А, дополняем. А, внесение технической правки в решении 32.3 И вопрос номер пять о внесении технической правки в решение 32.1. Кто за данные повестку дня, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Приступаем к первому вопросу повестки дня об образовании избирательных участков. А на столе было решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от сегодняшнего числа, 30 января, номер 268, о том, что они согласовывают нам образование избирательных участков в местах временного пребывания. У кого э, на столе? Ну, я с этим не могу ознакомиться. Да, где диаметр. Ну, в любом случае, оно есть на сайте. Да, на сайте я знаю. Значит, по тексту данного решения Санкт-Петербургская избирательная комиссия согласовывает территориальной избирательной комиссии номер один образование двух временных участков в местах временного пребывания, заявленные а, в а, психиатрической больнице Николая Чудотворца и психиатрической больнице номер один Кащенко. В приложении а, адреса это Мойка 126 и Фонтанка 132. простите внимание. Наш проект решения сегодняшний у вас перед глазами. 30 января только. Всегда 30 января. Номер решения 33.1. Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания. В соответствии с действующим законодательством на основании обращений а, руководителей а, двух психиатрических больниц территориальная избирательная комиссия номер один а, решила образовать избирательные участки согласно приложению 1 к настоящему решению, направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, разместить решение на сайте, контроль за исполнением возложить на Нечаеву. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Вопрос можно отправить? Подождите секундочку, пожалуйста. А, Полина Сергеевна, а, будьте добры, а, проинформируйте Максима Николаевича, что решение принято, чтобы он вел сейчас на сайт. Просили сегодня. Из-за этого сегодня и собрались. Это была просьба Санкт-Петербургской времянки сегодня принять и сегодня же завести на сайт. Максима Николаевича даже оставили на рабочем месте. Просто сколько его, чтобы удерживать дальше. А вопрос можно поэтому? А, про временные участки. Вы знаете, э, Галина Михайловна, я вчера специально консультировалась. А, я э, не возражаю против вопросов, ну, по существу, угу. а, а не ликбез, да, который вчера вот я отвечала на вопросы, не касающиеся сути принятых решений. Просто все очень спешат, и, я так понимаю, с каждым разом будет сложнее вопрос Э, и сложнее людей собирать. И тем более вот мы будем теперь часто собираться. Если вопрос по существу, пожалуйста. Да. Э, вот я так поняла, что вчера мы э, принимали, мы принимали решение о том, что мы, попросить, вы правильно да, сказали да, первый да, раз, мы принимали попросить как бы Санкт-Петербургскую церковь согласовать, согласовать, да. да. А теперь мы, мы образовываем. Все. Вот и я обратила внимание вчера, я посмотрела список резерва, да, 62 63 комиссии, там ровно 5 человек в этом резерве, это означает, что вот эти пять человек и войдут уже в Нет. комиссии? мы же вчера приняли решение, что мы а, вернемся к образованию а, комиссий, определению количественного состава, когда дождемся свежего резерва. А, Поэтому мы, мы не торопимся. Ну, то Нас будет просят... какая-то пауза, да? Не да, то, что вот приходишь да. на заседание и говорит, вот. Нет, нет. Понятно. Те, тех мы можем использовать угу. без вопросов. Э, единственное, что у нас сейчас будет время их обзвонить, кто из них дееспособен и угу. готов войти в состав комиссии. Когда-то они давали добро войти в состав именно временных участков. Но всегда, начиная с 62-го, были временные участки. Угу. Этот резерв мы Э, как бы можем использовать спокойно. Плюс у нас сейчас появится новый резерв, который мы также можем полноценно использовать. Ну, да, да, да. Все, спасибо. Ну, мы дождемся, мы не будем формировать. И, кстати, э, пожалуйста, уважаемые члены комиссии, подумайте о количественном составе. Вот мы вчера начали уже по этому поводу рассуждать, что вот э, э практика 3-4 человека, я считаю, что это мало. Там будет наверняка выездное, потому что будет лежачий. Конечно. Практика показывает, что это мало. А, любому временному участку полагается три переносных ящика. Ну уж давайте не будем три. Вот даже если два уйдут, то с двумя должны четверо уйти. Кто-то должен остаться в помещении для голосования, а, куда могут приходить входящие и сам персонал. Тут э, в основной э, стационарный ящик должны будут проголосовать. Поэтому вот предложение 5-6 мне кажется оптимальным. Давайте вернемся к этому разговору, когда будем утверждать количественный состав. Спасибо. Мне кажется, 3-4 это ну, маловато. Ну, вот тоже считаю, что маловато. До 1001 избирателя предусмотрено в законодательстве от 3 до 9 можно взять среднее арифметическое, например. Нет, ну, вернемся когда то Да, да. вполне Все, говорить, это мы сейчас подумаем. то нужно э, меньше шести человек, чтобы они могли нормально работать. Ну, я к тому, что у нас будет время, у кого будут какие-то идеи, предложения, а, пожалуйста, мне кажется, что минимизировать. А здесь э, э, могут... Э, дело в том, что сумма на комиссию от этого не увеличится. От количества людей это никак не зависит. Сумма будет определенная, а от того мы три назначим или шесть, но я исхожу из ну, разумности, как физически вот все эти процедуры осуществить. осуществить. Спасибо. Итак, э, мы приняли с вами первое решение. Приступаем ко второму вопросу повестки дня. Максим Николаевич, спасибо огромное. А, телефоны нужны сразу? Ну, вообще желательно. Извините, ради бога. А второе решение Вот, это? Максим Николаевич, подойдите, пожалуйста. И по Вот они здесь побочка. Ага, Освобождение, а дальше по назначению. Вот это чудотворца, телефон УИК номер 62, а это Кащенко, номер телефона УИК номер 63. Листочки, это можно потом вернуть. Спасибо. Сейчас наши временные участки уже увидят. Приступаем ко второму вопросу повестки дня об освобождении от обязанностей членов участковых избирательных комиссий и назначении. Полина Сергеевна, доложите. А, перед вами а, лежат два экземпляра с решением. Вы можете ознакомиться сайт, то, что на тот момент было готово, мы выложили. А, номер комиссии называют и об освобождении от обязанности члена мужской избирательной комиссии номер 6 Кравцовой. Если можно, и от э, кого? Субъект. А, партия «За справедливость». Об освобождении от обязанности члена мужской избирательной комиссии номер 9 Мартынова Коммунистическая партия Российской Федерации. Об освобождении от обязанности члена мужской избирательной комиссии номер 14 Арчуковой. саня защита. Об освобождении от обязанности члена мужской избирательной комиссии номер 17 Павловой. Корпус за чистые выборы. Об освобождении члена комиссии номер 17 Белых. Единая Россия. Об освобождении члена мужской избирательной комиссии 55 Башляевой. Агит. Об освобождении членом школы проектно-комиссионной 55 Кисякова «Единая Россия», а, а, а, в члена комиссии 55 Егорова партия «Роста», и дальше идут решения о назначении, серия решений вместо Кравцовой назначение Гевеллера, комиссия номер 6, предложенного собранием избирателей по месту жительства, вместо Очаковой назначение Тихоновой, а, партии «За справедливость». Мужской а, избирательной комиссии номер 17, Вместо Вялик, назначение Машкиной Марии Алексеевны, партии «Единая Россия». А, комиссия номер 17, Вместо Павловой, назначение Никитиной, Людмила Александровна, РКК, это Красный Крест, об освобождении 55 партия роста. А, вместо Кисляковой в комиссии 55 а, назначены Яковлева, а, Яковлев Борис Олегович Единая Россия. И вместо Вышляевой в комиссии 55 назначена Задорина Ирина Игоревна. Это там. Ну все. Татьяна Сергеевна, какие там субъекты, которые заменены? Нет, нет, я имею в виду, было ли заменение, замена партийного на административного. я не могу пока... Э, Уважаемые члены комиссии, кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Спасибо огромное. Приступаем к третьему вопросу повестки дня. Об исключении из резерва составов участковых собирательных комиссий а, тех э, людей, которых мы только что назначили в составы. Угу. То есть исключение в связи с назначением. В связи с назначением. А, решение номер 33.3 у вас перед глазами. Обратите внимание, произвели мы 7 замен, 7 человек мы должны исключить из резерва. Кто за данное решение, прошу голосовать. Прошу прощения, оно как-то не очень нервно сформулировано. Смотрите, а, здесь написано, ну, на основании подпункта, подпункта, порядок формирования А, порядок утверждаемую. А, комиссия решила предложить для исключения. Все, ну, все, извините, пожалуйста. согласен. Да. да. Спасибо огромное. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Спасибо огромное, коллеги. Следующий э, у нас с вами вопрос э, о внесении технической правки в решение номер 32.3 части изменения наименования субъекта выдвижения. А в нашем проекте решения, за которое мы голосовали вчера, а в данный момент оно у нас действующее решение, а, числится субъект выдвижения региональное отделение политической партии социальной защиты. А, выдвинуты же данные кандидаты Высшим Советом политической партии социальной защиты Центральным комитетом город Москва. Поэтому э, прошу вас проголосовать за внесение технических правки в предыдущее решение. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Ну, Марина Николаевна э, провела по моей просьбе проверку э, а, Моск... московского отделения если у кого-то есть вопросы, а, можно будет э, задать. Если вопросов нет... А можно увидеть решение высшего совета по назначению? Кстати, даже если бы мы утвердили именно от регионального отделения, то тоже бы не было каким-либо нарушением, поскольку на официальном сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии имеется информация о зарегистрированных и действующих на территории Санкт-Петербурга отделениях политических партий ТВ на 1 января 2018 года. Сведения представлены Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации. 27 э, декабря 17 года, где поименована именно эта партия. И до сих пор это региональное оригиналы. Я просто не работаю с оригинальными документами, я их почиваю, убираю. Официальный сайт, поэтому, исходя из части 5 статьи 10 гражданского кодекса, а добросовестность определишь. Ну, превыше всего в данном случае, да? Ну, мы резюмируем. Галина Михайловна после заседания покажет оригиналы всем. Это в отдельной папочке. Итак, а, кто за то, чтобы внести техническую правку в решение, принятое вчера, номер 323, в части уточнения наименования субъектов движения? Не региональное отделение, а Высший совет политической партии. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался – единогласно. Спасибо огромное, коллеги. И а, последний вопрос, также небольшая техническая оправка. А, вчера мы направили проект решения об исключении а, людей из резерва э, из резерва участковых избирательных комиссий, закрепленным за территориальной избирательной комиссией номер один, а, нам вернули проект на доработку. Дело в том, что а, по пункту «Д» предполагается не только исключение, но в этом же решении мы должны а, указать, кого а, партия назначила вместо отозванного. В нашем решении а, мы просто перечисляем два человека, которых партия «Яблоко» отозвала. При анализе решения партии «Яблоко» выяснилось, что второй пары нам не дали. То есть первого человека отозвали, вместо него дали, а значит, э, второго человека отозвали, а пары в эту комиссию не дали. А, поэтому предлагается следующая редакция данного решения. А, в данном случае она согласована с представителем партии «Яблоко». Значит, э, итак, на основании пункта «Д» Виноградова Сергея Витальевича а, исключить из резерва на основании пункта «Д», а вместо него предложенную кандидатуру, сейчас, простите, вот нашла. А предложенная э, вместо него кандидатура Морозова Михаила Андреевича включить в резерв на основании пункта Д. То есть это как бы пойдет в одном блоке. И решение у нас будет называться не э, только о кандидатурах для исключения, но и для включения, потому что у нас появляется персонаж по включению по пункту Д. Далее. Предложенный для исключения Овчинников Семен Геннадьевич не имеет пары. Поэтому рассмотрение данного вопроса мы оставляем на усмотрение партии и лично Овчинникова Сергея Геннадьевича. Захочет э, Сергей Геннадьевич прийти написать личное заявление, мы заявление примем и его исключим. А так у нас Овчинников Геннадий э, Семен Геннадьевич подан в другой УИК, он просто будет числиться по факту в двух УИКах пока. Далее. мы оставляем исключение на основании пункта А, это доценка на основании личного заявления. Все же оставшиеся раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек идут у нас, как и было в решении о включении, а, от партии «Яблоко» да, в допрезерв. Оттуда мы одного убираем. Итак, мы с вами вносим технические правки в решение 32.1 об исключении из резерва. Решение будет называться об исключении и включении в резерв. Правим а, пункт D, а, указывая пару. Виноградов а, выходит, Морозов входит. Овчинникова а, мы оставляем, не а, исключаем поскольку у него нет пары, оставляем на усмотрение Овчинникова и партии Яблоко, которая э, его когда-то выдвигала. И неизменным у нас оста э, а, остается исключение на основании подпункта А. Также мы вносим изменения в наше решение о доп. Э, резерве, исключая Морозова из того решения, что здесь он идет парой. Всем понятна техническая да. правда. Ну, да. Так, прощения, я да. хотел дополнить, да. что называется для протокола, да? Ну, что получается, что а, Овчинникова, ну там в чем история, а, мы хотели Овчинникова изъять из одного резерва, из одного участка, и сунуть типа резерв другого участка. Вот, собственно, и все. Вот. А сейчас получается, что он в резерве и там, и там. Да. Вот. И то есть, где понадобится, туда его значит, можно да. включить. включить. Да, да. если нам понадобится. Да, и там. Ну, да. Просто хотели это всем понятна суть э, технической правки. Э, кстати, э, у нас сейчас очень многое будет с вами впервые, очень много новшеств. И это, кстати, исключение по пункту Д у нас с вами первый раз. Поэтому с почином по пункту Д. Кто за данное решение о внесении технических правок в решение 32.1 и 32... Какое он у нас было? прошу прощения, еще один маленький, ну, дополнение к этому решению, да, а, как мы будем публиковать. Я так думаю, что правильнее было бы публиковать на сайте решение уже с учетом этой самой ставки. Да, я согласна. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Я просто хотела а, напомнить, что решение о включении и исключении э, включение в резерв, исключение из резерва а, принимает окончательное Санкт-Петербургское. Это их обязанность публиковать. Так что точно не запутаемся. Да. Мы опубликуем свое, они опубликуют свое, и если что, выявим. А, повестка дня исчерпана. Кто за то, чтобы закрыть заседание, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Спасибо огромное, коллеги.